Bună ziua! Să rămână! Cu ce proiect sunteți prezent la Târgu Imobiliar Național Timon? Suntem prezenți cu cel mai mare proiect rezidențial din România, uh, Histria Residence, care se întinde pe o suprafață de 30 de hectare. Ce puteți să ne spuneți despre facilitățile zonei, dar și a locuințelor? Uh, Corbeanca este o zonă într-o continuă dezvoltare. Uh, dacă în urmă cu 10 ani era cunoscută doar ca o zonă scumpă. În momentul de față, Corbeanca este accesibilă, uh, dar uh, ne oferă multe facilități uh, care nu erau în urmă cu 10 ani, de la infrastructură până la magazine, mall inclusiv tot ce trebuie pentru infrastructura unei familii cu copii, creșe, grădiniță, școli, Uh, și petrecerea timpului liber, activități pentru copii. De ce anume au fost cel mai interesați vizitatorii târgului? De zona de nord, de case cu arhitectură interesantă, de suprafețe vitrate mari, de utilități, adică să aibă apă, gaz, curent, canalizare, fibră optică dacă se poate, ceea ce la noi se găsește, uh, de curte care să fie nu neapărat cât mai mare, dar să fie amplasată casa în așa fel încât casa să beneficieze de o suprafață verde uh, potrivită, de facilități în zonă, ceea ce Corbeanca oferă. Mulțumim! Tăcere!